Jeg skal nå se på hvordan vi kan balansere redox-reaksjoner ved å bruke halvreaksjoner. Det er ofte den enkleste metoden, fordi vi kan finne de ferdig balanserte halvreaksjonene i tabellen over standard reduksjonspotensialer. Denne tabellen finner du enten i tabellheftet, du kan finne den på nettet, og den ligger også i eksamensvedlegget til skriftlig eksamen i kjemi 2. Jeg har nå fått oppgitt følgende reaksjon som skal foregå i sur løsning. Sur løsning betyr at jeg skal ha et overskudd av H+, til stedet. Jeg har dikromationer som reagerer med toverdige jernioner, gir meg treverdig krom og treverdig jern. Så går jeg i eh, tabellen. Jeg har bare kopiert ut en del av den. Dette er standard reduksjonspotensialer. Eh, og så ser jeg da at jeg her har eh, reaksjonsligningen for dikromat over til treverdig krom. Og lenger nede finner jeg en reaksjon som tar meg mellom treverdig jern og toverdig jern. Og disse to halvreaksjonene skriver jeg nå av. Så er jeg tilbake igjen her. reduksjonen min det blir nå den som går fra dikromat til treverdig krom, fordi den skal stå samme vei som den står i tabellen. Og da må jeg huske å skrive av alle de tingene som sto i den halvreaksjonen. Vi ser at det er ganske mye mer enn det som står i reaksjonen jeg har fått oppgitt eh, i oppgaven, men det gjør ingenting. Det skal være med alt sammen. Legg merke til at denne halvreaksjonen eh, i seg selv allerede er ferdig balansert. Så har jeg oksidasjonen min. For jeg må ha en reduksjon og en oksidasjon. Og da ser jeg at eh, i reaksjonen jeg har fått oppgitt, så står det toverdig jern på reaktantsiden og treverdig på produktsiden, mens i tabellen står det motsatt. Og det betyr at det er denne jeg snur, sånn at jeg får en oksidasjon. Sånn. Da har jeg de to halvreaksjonene mine. Og jeg ser nå at i oksidasjonen så blir det avgitt ett elektron, mens reduksjonen krever seks elektroner. Det betyr at jeg må ta oksidasjonen her og gange med seks. Så kan jeg eh, skrive opp totalreaksjonen. på denne måten. Og da skriver jeg av de to halvreaksjonene nå, og så sløyfer jeg elektronene siden de er, eh, blir like på begge sider. Og nå setter jeg også på tilstandssymbolene. Det blir feil. Nå husker jeg å gange jernion her med 6. Og vann det er i flytende form og ikke løst i vann. Husker det. Og igjen må vi huske å gange jernionet her med 6. Sånn. Da kan jeg til slutt telle over for å dobbeltsjekke at alt er balansert. Vi begynner med krom. Jeg har to kromatomer her og to her. Oksygen så har jeg syv på denne siden og 7 på denne siden. Hydrogen har jeg 14 her, og 7 ganger 2 er 14 der. jeg har 6 jerneoner, og jeg har 6 jerneoner. Og da skal totalreaksjonen være ferdig balansert.